basebo ne banyabo balungi bakama baffe tubayita bakama baffe kubanga mu mutufuula kino kyetuli mbalamusiza nnyo manya neddoboozi yense nanyo ndirest okuva mu fk dramactors fk dramactors tuli under fk promotions sangibwa nno mukono eyo no gyetusinziira netukola ebintu ebyenjawulo tuyambako abantu okupromotinga music waabwe olina oluyimba owulira lwagaana wakalukuba owulira oyagala lugende mu maaso wekwate fk promotion zitujja kukigusa mu ngeri yonna ebeera esobose tuleeta abayimbi ku mikolo muyimbi ki gwoyagala olowoozaako owekirooto kyo tukirira fk promotion zibajja kikola tuli ku namba yesimu 070 mukaaga 1322 eyo nno yange nze mwenyini kyapasoni yenze njikwata era ensonga zonna netuzimaliriza bagise fk dramactors tuli ku mukutu guno ogwa fk tv subscribe sharinga followinga ate otulikinge tukwebaza olwa data akaseerako okukyajinga mwene embeera efaanana bweti bwofisaawo akadde ku mikutu emingi noga aa ah, nze fk tv kwengenda okubeera tukitwala nga kyakabi webale nnyo webalire ddala tugguse nate mu puroguramu yaffe wajjootya ani yakuleeta byali bitya tunyumize tuleta abantu ab'enjawulo gwoyagala gwotayagala bonna tubaleeta n'owulira bajja batya okubeera ekyo kyebali batandika batya era olugendo lwabwe balagawa olutuuka awo we bali basewo ne banyabo twagala okubagamba nti olunaku olwaleero muneegatteko nga twaniriza omugenyi waffe mu situdiyo zaffe enkya yaleero omugenyi waffe atukyaliddeko twogeremu naye tuwayemu naye atubuulire yajja atya okubeera kyali nyabo tukwaniriza nnyo amanya abatula abaagala okumanya yegwani amanya gange nze atwaire pros anita atwaire pros anita yaani azaalibwawa era nzaalibwa ekabaale era wenfa banziika ekabaale bwofa gyozaalibwa era obulaku katono tugaa nti n'okufumbirwa gyogenda okufumbirwa kale ekiro atuhayire ros weddiraki nendira ente nga teyina mayembe ente teyina <laughs> wama gwatudde ku tivi yo gwali mukundaba gwogenda okumbuulira ente teyina mayembe mu buganda nga sigirabako oba oliawo bwetunagenda prose gye bamuzaala anaagitulaga ente talina mayembe bakuzaala bansaala kabaale kabaale mukyalo kyebulambira bulambira yewali ente zitalina mayembe ah, izo nokutomera zirabika tezitomera basebo ne banyabo omwana gwe tulina yeddira ente nga talina mayembe <laughs> prose mm, ovaawa lwaki oli wano era ndi wano olwokwagala okuzanya nga nkyali muto nga nali kusomero mm. nga tuzanya emizanyo era nga nziruka nnyo mm. wenamala mm. ekitone nekifa ekyokuduka ye kati wenatuuka eno nga nina mukwano gwange yandeeta eh. nangana gwaliwo ekibiina ekizanya emizanyo era nga njagala nnyo okuzanya okuva obuto era kyekikula esewano kakati balina ekitono ekyokudduka ngaodduka nyo totugaa nti wadduka okuva ekabale nogye kampala ah, eh. <laughs> atulaba ali mukwano gwaffe atulaba yajira mu mmotoka ekitono kyalimu ekyokudduka naye yakireka nasalawo alinye emmotoka birubirwa ki byolina ebirubirwa byenyina hmm. njagala mukama waaba anyambye mm. mu myaka ngaetaano gye nsuubira mm. nfuuke omuntu ow'amaanyi era nyambe maama mm. maama wange kubanga yabonabona nnyo okuguza yabonabona nnyo okuguza maama amaanyi wagugedde amanya ye akankwasa keeti akankwasa keeti miriamu omwana akutumidde nnyo n'abali ku kyaleka baale mwenna omwana ebirooto bye byakubaako watuuka abeeko naye kyafuna alabe nga asanyusa maama we kubanga yabonaabona nnyo naye ntumidde ku bamaama mwenna nga tota mwanawo embeera ne bwebeera etya ng'ogamba oyo nina okufa naye webale nnyo bamaama mwenna saliuti kakati prose kiki ekisinga okunyumira mm -hmm. ekisinga okunyumira mm. kwe kulaba nga katonda akyakumye maama wange mm. kubanga mulwadde wa mutima saawa yona mm. mbeera neeralikirira naye kati ndi musanyufu okubeera nga akyaliwo obulwadde bw'omutima buzibu mukama tumwebaza mmere ki gyosinga okwagala mmere gyensinga okwanga hmm. nenyama empoomera <laughs> enyama emuwoomera ye ne bwali enyama yoka nga taliiriddeeko mmere ebisigadde <laughs> tomubuulira muzanye kigo wegomba mwene ensiike yakatemba waliwo omuzanyi azanya azanya komedi bamwita anak obusheshe anak obusheshe ava kabale anawoli wonako usheshe e, eh, mnywanyi woyuna atuse agambye akwegomba nnyo era ayagala okubizanyanga gwe bobikola so anawoli wonna tukwagala nnyo era tufunireyo ku budde omwana ono akusisinkane muntu kingo jeko anna gwe wegomba mu uganda oba ebweru wa uganda noga nti osinga bantuzaako naye netunyumyamu netwogera ekyo kiba kiwedde omutima gwawe guba gukakanya omukyala gwensinga okwagala okulaba hmm. bamuyita minisita robina nabanja <laughs> maama waffe robina nabbanja minisita omwana yuno ayagala okukulabako awulira nga bwatuulako naawe nemwogera nemunyumyamu ebirooto bye biba bitandise oba nga bisemberedde okutuukirira olina kikunyiza mu nsi kyekyali kikunyiziza nze ekyanyiiza mm. nali mbeera nejjajja gwe nakula naye mm. kati twetwalisena ku nyanja amazzi mm. we nagenda okusena amazzi n'agamba yanguwayo we natuuka netuuga mu nyanja nenzikirira eyo wansi kati ne bantaasa ebyennyanja tebyakulya no we bantaasa ne banzijayo eh. we baamala okunzigyamu amazzi ng'amaze wiiki bbiri nga tuvudde mu ddwaliro mm. yagamba kankukube ogenda kusirwala nakugamba todanga mwago mazzi mawanvu era kyanyiza nengamba kanzireyo ewaffe vooro nenvayo wajja mu bufuzi ye gyali tayagala owuge akulemesa ebyekampala ebyokuwuga eh, kati ate kyekisinga okukusanyusa ekisinga okunekyali kikusanyusiza nga kino kyansanyusa kwekulaba mm. kati nange nga nina abantu besitamanyi mm. nga mbeera nabo mpulira essanyu owulira essanyu owulira essanyu tweyanziza nnyo tweyanzeege tubale twagala otuyimbiremu akayimba katono nnyonnyonnyonnyonnyowekati bukabisikandagala onkanyokawomerera abakulaba balize balize bawuliza ah, gonda sabula tugendeoyimbi otya abalungi abatulaba tweyanziza nyo tweyanzeke prosiwebale kutukyalirako byebyo bibadde ebyomwana omuwala prosi tweyanziza okutukyalirako batulabire gyovudde yonna bagambe nti fk dramactas tubaagala nnyo amanya nsigadde ndinanyonyo rest kulwa fk dramactas nga te tuli under fk promotions you subscribe followinga likinga ate osharinge tukwebaza olwakaddata ekyo tetukoowa kukyebaza kubanga ebintu byonna byetulimu mubiraba naye tweyanza nnyo tweyanzeege